Bienvenue dans ce flash vidéo LibreOffice. Les outils de dessin proposent une présentation par défaut, type et couleur, de remplissage, de traits, etc. Toutes ces propriétés sont modifiables, mais les modifications ne sont pas reprises pour le prochain dessin. Nous allons voir comment procéder pour modifier les attributs par défaut. créer un nouveau document ou ouvrir un document existant, sélectionner un outil de dessin et, avant de dessiner, définir les attributs. Par exemple, cette fois, les propriétés sont reprises par défaut. Cette modification est liée au document courant si nous créons un nouveau document, par défaut, il réutilise les couleurs standards et la modification n'est active dans le document courant que le temps de la session. Si nous enregistrons et rechargeons le document, nous créons une nouvelle session et nous repartons avec les attributs par défaut.